Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mindstar. Ähm, ja, Mindstar soll Let's Plays von Minecraft darstellen. Es werden mehrere Let's Plays in verschiedenen Editionen hochgeladen. Staffeln und hast nicht gesehen. Ähm, danach wird es noch eine Application geben. Vielleicht eine Minecraft Pocket Edition, also so wie ihr sie kennt. Normale Game zum halt Zocken und so. Und eine, eine Version, da ihr Tools nutzen könnt, euch Videos anschauen, also eine Application, die es in der App Store geben wird, um die Tools, die man nutzen, online auf Mindstar, auf der Homepage, die bald erscheinen wird. Den Link werde ich euch bald in die Pay ins Video posten also in die Beschreibung. Und dann könnt ihr da mal reinschauen, ist jetzt noch leer. Und ja, und dann könnt ihr euch den Link da holen und die ganze Application herunterladen. Ähm, jetzt geht es aber erstmal darum, was mein Star sein soll. Also genau meinst da eben wir dann Let's Plays und Let's Plays kopiert das drauf. Ein, was auch immer. Und dann könnt ihr euch den natürlich angucken, schön liken und kommentieren. Ähm, und ja.